kollektivtrafiken då. För jag bor i Landvetter. Vad är, hade det inte varit bättre att satsa på att bygga ut den för att kunna få folk att åka mer kollektivt istället för trängselskatter. För så som det är nu så kommer nästan samtliga expressbussar från kranskommunerna sluta gå in i Göteborg. Vilket gör så till exempel jag får göra fyra byten när jag åker med buss. Till skillnad från eh, tidigare då ett. Alltså, inte det är bättre grej att försöka få folk ifrån bilarna och försöka åka kollektivt istället för att försvåra för oss också. Det blir till och med sämre för oss numera. Vem känner sig manad på Ett sista svar och sen måste vi börja runda av. Tyvärr. Och då är det så tråkigt så då är det så att det är Västtrafik som är ansvarig för att lägga linjer och det är Västra Götalandsregionen som så att säga, står för planeringen, kalaset, notan, pengarna. Så att där har jag, det, vi har ingen här från Västtrafik idag som skulle kunna bemöta det. Men det borde ni tänka också om ni ska tänka på allt annat. Jag, jag kan bara komplettera att... Jag hade innan en sådan fråga. Nu är vi på den sista så det är lite sent här. Jag, jag kan komplettera bara att eh, frågan är ställd i trafiknämnden och vi ska få svar på samverkansproblematiken som finns med Västtrafik. Från och med 9 december nu så kommer det bli väldigt svårt för ja. Eh, kranskommunerna att ta sig in i Göteborg ja, och även ta sig vidare. Jag håller med dig. Och 13 december tror jag vi har eh, trafiknämnden. Är det någon som vill ställa frågor till mig så får ni gärna komma fram efteråt.